一網打尽にしてやりますよ私の番で私の勝利をしなさい守りに決して笑絶えないと で放つ爆裂魔法も気持ちいいのですが人が打つ爆裂魔法というのをなかなかに素晴らしいですね最高ですカズマあなたは最高の冒険者です <laughs> そうだろうところでめぐみん一つお願いがあるんだがいいかなあはい何でしょうか俺のこと起こしてくれ 魔力切れですかちょっと待ってくださいねよいちょっと口の中がジャリジャリする仕方ないです爆裂魔法を打つということは倒れることと同義ですから嫌な心構えだななあそれでさめぐみ今の爆裂何点だったそそうですね 中に響くいい爆裂でしたが初回ということで力みすぎです61点というところでしょうかだいぶ厳しい点数だなですが爆裂を見慣れてるだけあって筋のいい爆裂でした私と一緒に打ち続ければきっとすぐに上達すると思いますよナイス爆裂ナイス爆裂まずいなちょっと楽しいと思ってしまったこの魔法を覚えてしまったら 俺はもう後戻りできないのかもしれないさあカズマ明日から私と特訓です一緒に爆裂魔法を極めましょう